Привет, друзья! Накануне Хэллоуина нам нужно подготовиться к нему, преобразить себя как-то на этот праздник. И мы будем это делать с помощью красок для лица. Такой вот детский набор, который продается почти в каждом магазине. Ну что, поехали! thank you Thank you. готово. Мейкап готов. Ну, ну, как для детских этих красок для лица, как бы неплохо. Можно сделать. И главное, что очень легко смывается, просто водой. Что ж, запускаем пару букашек в волосы. И как бы мы готовы праздновать Хэллоуин. У -у -у. Можно нацепить какой-то еще колпак, шляпу. Можно паучат зафиксировать лаком, чтобы они держались. Что, спал? Счастливого Хэллоуина, друзья! У -у -у. Ha ha ha ha ha.